Es una cuestión de inteligencia por parte del gobierno y de determinados poderes. Los torpes son los que mantienen a Naldo Tegui en la cárcel. Los inteligentes, incluso desde posiciones contrarias a lo que defiende Arnaldo Tegui, lo tenían que haber dejado ya en la calle. Pero no lo hacen porque en el fondo son de los que prefieren cuanto peor mejor. Es decir, creo que hay un sector de la opinión pública española y un sector del gobierno que estarían rezándole a no sé qué virgen para que ETA volviese a empuñar a